が新作お披露目となっておりますまた高知よさこいに向けてメンバーも大募集しております心の限り踊ってまいりますのでよろしくお願いいたしますそれでは参ります 七福将来さあおなじみ高知は成長予さをいにて強雨 乗車こいで祝いめでて参りますよさこい新参者ではございますがビートに乗せてご挨拶 川崎厄除けよさこい祭りご開催誠におめでとうございます私たち私服よさこいでちょいとおまけで祝いの チッ感謝の証どうぞごひいきよろしくお願いいたします祭り子に胸を踊る心は恋心恋し焦がれて夜さ恋踊るあなたに恋をするそれがよさ恋未来を恋鳴子鳴らしてよいやつだ 読む七福将来さっささっと参りました踊る先に何を見る めでた将来七福よさこい連祝いめでたの皆様でしたどうもありがとうございました